ठीक है जी मुझे तो बोले कोई दिक्कत ही नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई ये ले लेकिन वो घबराते हैं घर वाले नहीं कोई भी चाहे आदमी हो या कई आदमी भी घबराते हैं जिन्होंने क्योंकि वीडियो में बहुत डिफरेंट नजर आता है ना हाँ जी माइक वाइक लगा होता है साउंड्स हम्म। बड़ी तेज आती हैं पाँव को अंदर सीधा रखेंगे अभी भी आप थोड़ा सा हम्म। देखिए आज आप ये उसको हाँ जी आज आप ज्यादा सीधे हैं अगर मैं उस दिन के कंपेरिजन में बात करूँ ना पता नहीं जी उस दिन ये उस दिन ये मेरे साथ था लड़का हाँ। ये कह रहा था आप टेढ़े नजर आ रहे थे अब देखने के बाद तो सबको टेढ़े नजर आते हैं आपने एज क्या बताई थी इनका सेवेंटी वन वाह इससे इस बीमारी पे असर पड़ता है किससे अंकल बीमारी पे इनका डायरेक्टली असर नहीं पड़ता इनडायरेक्टली पड़ता है ये मांसपेशियां और जॉइंट्स रिलैक्स होंगे ना हाँ जी फिर वो उस नस से प्रेशर हटाती है अच्छा जी डायरेक्टली तो कोई भी नस पे प्रेशर नहीं हटा सकते ना रिलैक्स करेंगे इजी हाँ for you. nice. Nice. Nice turn कर ली आपकी तरफ हाँ कैसे करूँगा जी करवट लेना है जैसे पहले दिन लिया थोड़ा ये वाला हाथ दीजिए बस छोड़ देंगे इसको क्रॉस कर देंगे इसको मोड़ लो मोड़ मोड़ो छोड़ देंगे बस मोड़ लीजिए मोड़ लो मोड़ उस तरफ ऐसे ही हाथ जी। देख ले भाई गर्दन पीछे सीधा हाँ, हाँ, अच्छा, अच्छा। हाँ तो कड़क होगी बहुत अच्छे से होगी Ajay. Thank you. <laughs> Thank you, Thank you. Ajay.